Ok, on a réorganisé les manettes, on remonte. Appuie sur. Non, ça marche pas ça. Regarde. Okay, Et appuyer sur le plus. Oh non. Ok, non, c'est c'est ça.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 Ma petite santé, damour. Ah, ma santé. pour ta santé. Ah, ma santé. Ma santé, ma santé. Ouh. Ah, c'est pas terrible de jouer avec les petites manettes, Ah ouais, grave. Oh non, je suis dans le caca. Je suis dans la maladie, papa.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 Proprement. moi. Moi je vais tué en tapant. Ah ça marche pas alors. Parce que faut que tu tapes sur sa dent en fait. En fait, quand il, est vers toi, tu vois.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 T'as une nouvelle compétence. J'ai quoi La to... La tornade